Panza, yeah. Punto y aparte. ¿Qué es esto de no poder llevarte al olvido? partida Mi corazón ha quedado perdido Quise dejar de amarte, aprender a olvidarte Pero no he podido Un punto de aparte, mi vida se parte Si no estoy contigo ¿Qué es esto de no poder llevarte al olvido? Esto tu partida, mi corazón ha quedado perdido Quise dejar de amarte, aprender a olvidarte Pero no he podido vida parte si no estoy contigo Mi vida se fue de las manos Llorando con mis hermanos Estaba abajo, está todo podrido Mi llanto queda intacto No había nada exacto No había nada exacto Yo solo recuerdo, era mi veneno Y no solo eran en rato Recuerdo cómo dañaba Cómo te lastimaba Yo te quería, yo te quería Pero por mí lloraba Recuerdo cómo dañaba cómo te lastimaba te quería, yo te quería, pero por mí orabas No era el momento, pasaba el tiempo de mí te alejabas No era el momento, pasaba el tiempo de mí te alejabas No era el momento, pasaba el tiempo de mí te alejabas No era el momento, pasaba el tiempo de mí te alejabas ¿Qué es esto de no poder llevarte al olvido? Desde tu partida mi corazón ha quedado partido Quise dejar de Marta, aprender no he podido Un punto y aparte, mi vida se parte si no estoy contigo ¿Qué es esto de no poder llevarte al olvido? Desde tu partida, mi corazón ha quedado partido Quise dejar de amarte, aprendí a olvidarte, pero no he podido Un punto y aparte, mi vida se parte si no estoy contigo